長島がちょっとかく乱されちゃったねさすが世界の重心さんだな翔太の勢いをもっと有効に使いたかったけど思いもしなかったところで長島を学ぶをく乱されてしまったそれが脅威の範囲俺に力不足です以上悔しい結局中西選手権に行けませんでしたもんねそうですね一回繋いだ方が任せてもらえない いやライガさんが一人ね帰ってきてこんなに、うん、なんていうのかなあの中西も、うん、黙ってりゃいいのにねガンガン食いつきてきやがった判断が、まあ、まあ今日はねライガさんがほんましっかりとこの試合のね一本筋つけてくれたっていうのね、うん、めっちゃやりやすかったですよ。はい、あとはまあ翔太、うん、翔太もどんどんもっと食らいついてこないと。うん 若手の中で一つでも二つでも顔ね頭飛び出さないとね、うん、この先やっていけへんし、うん、ぬくぬくやるんじゃなくてしっかりと自覚を持ってやれって感じですね。まああの自分自身で言えば天候寺タッリグあともう一つねあれ残ってるんでしっかりと、うん、それはもう勝利したいと思います、はい、さあ またタッグリーグ仕切り直しだ、うん、今、2勝4敗とか1勝5敗とか全0勝6敗とかもしかしたら4勝2敗3敗とか1勝10敗とかよく分かんないけどそんなのどうでもいいんだ俺たちはこっからこっから優勝してきた今までそういうチームだぞ、うん、悪いけど本当に本当にここから優勝してやるからそれが俺たちが今までやってきたプロレス界での歴史だから必ず優勝します